Okay. Sasa kwa wale ambao wameshindwa wa kutumia ChatGPT kutengeneza content, tunataka niwape idea kidogo hapa namna ya ya kuandika kwa kutumia ChatGPT. Uh, iko hivi, hii ina inategemea na yani, inakupa matokeo kulingana na ulivyo ulivyo ikomandi au kulingana na maelezo uliyoyaweka. Sasa ukiweka maelezo machache, na yenyewe inakupa inakupa tu general, lakini ukispecify kwenye kitu fulani inakusaidia, inakupa maelezo ya kiundani kabisa kulingana na ulivyo command. Mara nyingi mimi napenda kutumia hii hapa ambayo OpenAI playground hii ni ni rahisi sana ku, ku, kutengeneza content ndefu zaidi. Sasa um, tuchukulie mfano unahitaji kuandika kuandika blog post. Okay, blog post Ah, unahitaji kuandika blog post au article. Sasa hiyo post yako inatakiwa iwe na, kuna baadhi ya vitu ambavyo inatakiwa iwe navyo. Kitu cha kwanza ni lazima iwe na, iwe na heading, kingine inatakiwa iwe na subheading, kingine inatakiwa iwe na a introduction. Ikisha kuwa na introduction, inatakiwa iwe na parts au tunaweza kuita sections, yaani ni kama kitabu kama mfumo wa kitabu. Lazima iwe na conclusion, ikiwezekana ikupatie iwe na reference hiyo hiyo hiyo content unayoenda kuiandika. Sasa namna ya kuzipata hivyo ndo kwa kutumia hii ChatGPT nitakuwa natumia hizi content nilizowahi kuwatumia. Mfano, unatafuta idea ya kuhusu kitu fulani, labda kwenye niche ya afya au kwenye yani kuhusu kitu yaani una specify kwenye kitu fulani, labda ni ugonjwa wa kisukari, labda ni labda ni freelancing au ni mambo ya diet, mambo ya mazoezi specify. Kwa hiyo unaweza ukatumia kutengeneza topic tofauti tofauti, mfano mani copy hii nirahisishe video hiyo fupi. Generate 10 ideas for blog post topics for Tanzania targeting young professionals. Hapa sasa ndo tunaweza ku kujenerate kutoka kwenye chat gpt na command generate 10 ideas for blog post topics for targeting young professional, yani specify kabisa, then submit. <clears throat> ukisubmit itakupa ideas ambazo unaweza ukazitumia mm. kutengeneza topic tofauti tofauti mm. kwao. Ikishakupa hizi idea unaweza ukachagua moja mm. unaweza ukachagua idea moja, au ukitaka uspecify zaidi Mfano mi naweza nikaongelea uh, targeting Tanzania actual Tanzania niongelee labda remote hmm. Nikisema niongelee remote ianze kunipatia topic ambazo naweza nikazitumia hmm. Kwao unachukua topic moja ndio unaenda ku, ku, kuitumia inakuwa kama kama title kwenye kwenye blog yako. Naweza nikachukua hata hii hapa, hata kama unaandika tweet yako Twitter au na labda peji yako unataka ku, kuongelea kitu fulani, asasa Twitter ndio hizi hapa, unakuwa unazikonvert kwenda kwenye Kiswahili unaziposti kule. Kwa hiyo inaweza ikawa ikawa heading ikawa title then baada ya hapo lazima tumesema lazima tuwe na subheading. Sasa subheading namna ya kuipata unaweza ukatumia mfumo ule ule generate subheading uh, yaani, generate five headlines and subheading for blog post about Tanzania for remote workers. Kwa unaweza naweza copy iwe andika kulingana na kitu unachokiandika. Ah, nikakopi hiyo nikaja kuipesti hapa, nikisha ipesti hapa na submit. Nikisubmit itanipa zile <clears throat> zile headlines. Kama hazitoshi, nabonyeza enter na press control enter, inaniongezea nyingine kama sijainani sija kama sija limit hapa, naweza nikaondoa hii limit ili nipe nani nyingi, niki usipo limit inakupa kiwango ambacho itaamua yenyewe. Ukitaka sasa uendelee kupata nani nyingine, idea nyingine, unabonyeza control enter hapo ukiwa na ukiwa na kompyuta ndio unaweza kufanya hivi. <clears throat> Kama hazitoshi unabonyeza control enter inakuongezea nyingine. Kwa hiyo hapa naweza nikachagua uh, naweza nikachagua hii hapa, hii ndio itaenda kuwa kuwa subheading. Naweza nikaweka hapa ikawa <clears throat> subtitle. Baada ya hapo tayari ushapata heading, ushapata subtitle kuhusu hiyo blog post au article unayoenda kuandika, then kinachofuata unaweza ukaitumia uh, unaweza ukaiambia ikutengenezee structure ya blog yako itakavyokuwa kama hmm. na blog post outline tutorial how to start a remote work in Tanzania yani inakutengenezea watu nitakavyotoa inakutengenezea structure ya vitu ambavyo utaenda kuviandika kwenye hiyo blog yako. Hiki kitu ni unakifanya unapokuwa unataka kuandika kitu chochote, aidha iwe ni <clears throat> ni labda tweet, iwe ni labda unaandika Facebook au una, unataka kutengeneza story fulani mm na hii unaweza ukaiambia ikakutengenezea content in form ya story mm. hiyo kama hapa nimeshatuambia kwamba structure yetu itakuwa na introduction. Introduction yetu itakuwa na vitu hivi hapa: definition of remote work, overview, benefits of remote work. Hiyo itakuwa ni introduction. Kitu kingine itakuwa na main point ah. Aha, kingine itakuwa na resources necessary requirement alafu itakuwa na conclusion. Conclusion hapo kuna summary of key points, benefits of remote working Tanzania, alafu encouragement to hivyo. Kwao ikisha kupa hii structure ndio unaenda sasa, unaweza ukaikopi sehemu ukaenda kuitumia hii structure kwenye kuandika content nyingine. Sasa kitu ambacho sijawaambia <clears throat> unatakiwa ukishaandika content au ukishatengeneza ah, kitu kutoka kwenye kwenye kwenye hii GPT kabla hujakiposti kwenye sehemu unayoenda kukiposti, aidha ni kwenye hii hapa hii document au ni nini, unatakiwa ukipitishe kwenye hii inaitwa inaitwaje, hii inaitwa notepad. Ngoja nishare kwanza moyoni notepad notepad share okay. Hii notepad naipesti kwanza hapa, kwa sababu ukienda kukipeleka kule moja kwa moja kinakuwa hakipo katika format ambayo ambayo yani kinakuwa katika format ya ile chat GPT. Sasa unatakiwa ukipesti hapa, then ukitoka hapa ndio unaweza ukaenda ukipesti kule kikawa kina format complete. Yaani usichukue kitu cha TGPT ukaenda ukiposti moja kwa moja. Aa, ah, hata kwa wenye wenye nani wenye wenye wenye simu unaweza ukakikopi, ukisha kopi kule unaenda kwenye simu, kuna kuna application ya, ya, ya kuandika noti, unaweza ukawa una kipesti kule then unaendelea na nani nyingine kukifanyia kazi. Video call digital. unaendelea ukifanyia kazi. Sasa tuendelee hapa. Kwa hiyo nikisha kipesti kule kwenye notepad na naendelea ukisha kiposti kule kwenye notepad, ukija unakikopi unakuja unakipesti kwenye kwenye ile sehemu ambayo unaandika hivyo vitu mm. Kwa hapa tushaona kwamba form structure yetu inatokea katika mfumo huu hapa, structure hicho ambacho tunaenda kuandika, na hii ni kwenye topic yoyote ile mm. Kwa ukija kwenye upande wa introduction unaweza tena uka, ukarudi huku ukarudi huku ukaiambia use ChatGPT to write engaging introduction, inaweza ikakuandikia introduction ambayo itakuwa ni nzuri. Kwa hiyo unaambia generate introduction about Tanzania including hmm. Unakuja huku unaipaste unaipesti hapo. Ukipesti itakuandikia tu introduction ambayo <clears throat> mm. ikifika hapa una press enter, unabonyeza control enter, inaendelea kuandika. Ukiona imestop una press enter, unabonyeza control enter, inaendelea kuandika mpaka utakaporidhika, unabonyeza control enter inaendelea kuandika imeshia mm. Ah, imeishia hapo. Kwa unaona tayari ishakupa ile introduction, mm. imeshakupa introduction ya kuhusu hicho kitu unachoenda kukiandika mm. Kwa tunavyoendelea huko utaangalia utaangalia definition of remote tech utaenda pale kwenye ile chat GPT itakupatia. Hebu tuweke hapo hiyo introduction kwanza. Hii ni Eh, kaka eh, kwenye kwenye skrini yangu sioni kitu hapo. Auoni? Eh, sasa sijajua ni kote au kwangu tu. Ah, mi naona huko kwangu. Ona. Kwako tu sasa. Ah. Hebu ka- utoke afu urudi tena. Ah, sawa. Okay, kwa hiyo ile introduction nikisema nije niweke hapa nakuja na ikopi ah, na ipaste kwenye notepad. Notepad ni muhimu sana, yaani ukisahau notepad ukija kuipaste kule inakuwa inaonyesha vitu vya tofauti. Na kingine ambacho unaweza ukafanya ni ni kuangalia plagiarism kwa kutumia ile plagiarism checker. pamoja na paste hapo, hiyo introduction imeshaniandikia. Hmm. Kitu kingine sasa, baada ya hiyo introduction, unaweza ukapunguza yale ambayo unaona kama hauyahitaji. Kitu kingine <clears throat> unakuja kuidefine hizi file definition of remote work, ukikopi ukaweka kule, ina nadhani inaeleweka, inakupa jibu moja kwa moja. Overview of Tanzania remote work landscape, hii inakupa jibu moja kwa moja benefits of remote work na hiyo ukiweka kule, ngoja niweke, ukiweka kule inakupa majibu. Sasa in case unataka ku, yani kuandikia katika katika mfumo wa wa s di ah, ukaandika explain si itatoa katika mfumo huo ngoja tujaribu ya ini eh, pizza of apa hapana naweza nikasema hivi ati paragraph explaining the benefits of remote haka niandikie katika fomu ya paragraph ili iwe rahisi okay kama hujaridhika una press enter control enter endelea inatakiwa endelea hapa control enter ah, inaendelea hapo ukitaka kuongeza control enter okay tuishie hapo <clears throat> kingine unaweza kama hujaelewa hii kitu hicho kiandika unaweza ukaligenerate hapa walijenereti kakupa nani nyingine kama haujaridhika na ilichokiandika ukijenereti hapo inakuandikia nani nyingine vitu vingine kwa hiyo ukikopi hapa unakuja kwenye notepad notepad hapa haionekani mpaka nishare then unakuja kwenye hiyo nani yako kama hii hapa hapa naweza nikaipesti hapa kuipesti tayari ishanipa format. Kuna jamaa wangu alipata kazi eh, siko hapa, alipata kazi ya kuandika kitabu sasa, alitumia mfumo huu akaikamilisha main point. kwa unakuja hatua nyingine, main point utaelezea hizi labda resources of nini, hizi zote unakuwa unaziweka kule unakuja kwenye conclusion. Kwenye conclusion hapa unaweza ukaandika hivi make a conclusion. Okay, make a conclusion about benefits of huko ameshasema kwamba conclusion anataka iwe katika mfumo huu hapa. Summary key point, benefits of remote work, encouragement on Tanzania. Kwa unakuja huku unai unai command kama mmeangalia video iliyopita, niliongelea sana kile kipindi kilichopita kwamba kuandika uwe specific katika katika taaluma fulani, yaani usio unaandika general. Kama wewe ni mtu unaandika labda mambo ya tourism, andika kuhusu tourism. Kama unaandika mambo ya afya, andika afya. Kama ni mambo ya yaani, chochote kile unachokiandika uwe specific kwenye hicho kitu. Control enter. Mm. uwe specific kama unafungua page yako ya Twitter inakuwa inakuwa specific kwenye kitu fulani ambacho unapokuwa unaandika, unakusanya watu, unakusanya audience, unazidi kupata followers. Unaweza ukapata mtu ambaye anahitaji umwandikie, wakati hao watu unakuwa una share kazi zako nyingine. Eh, ukipata followers wengi, mara nyingi unatakiwa uandike vile vitu ambavyo vinaigusa au vinasaidia kutatua yale matatizo ya jamii ambayo yapo kila siku kama matatizo ya afya, matatizo ya <clears throat> kuna watu waelewi, matatizo labda ya sheria, matatizo ya hayo mambo ambayo wanakutana nayo kila kila siku, ndo unatakiwa yaandike. Kwa hiyo nikimaliza hii conclusion nakuja naipaste kwenye notepad control A, control C. Aa, ah, nakuja naiweka huko kwenye nani yetu. Kwa hiyo unaweza tu ukaikomandi wewe mwenyewe unavyotaka. Unaweza ukaikomandi wewe mwenyewe unavyotaka. kulingana na format ambayo unataka au vitu, maana kuna client mwingine anataka uikodi vitu fulani na fulani, anakupa guidelines au unataka kuandika kitu fulani. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo unaweza ukatumia kuandika blog yako ikawa ikawa ikawa ndefu hmm. Kwa hiyo tungeongeza naye mambo ya mambo haya, ingekuwa ingekuwa na peji kama tano hivi au ngapi? Mm. Kwa hiyo hicho ndo nitaka niwaelekeze labda kama kuna mtu ana swali mingine unaweza ukapitia humu kulingana sa yani hii hii nani hii hii article hii imegeneralize mambo yote ambayo unaweza ukaandika sasa unatakiwa uchukue ambayo unayatumia wewe kwao kama kuna mwenye swali anaweza kuuliza kama hamna ni cancel kipindi muendelee kutafuta kazi ila nimegundua wengi hawa hawatumii nani hawahangaiki kutafuta kazi. Kaka mimi na